Hep gemiler kalkıyor bu limandan Geride kalıyorum o diyardan O günler çok yakında duruyorlar Hep gemiler kalkıyor bu limandan Geride kalıyorum o diyardan O günler çok yakında duruyor O kapı arkana kapandı O gün